Halt, halt, halt, halt. Der wäre jetzt so nicht auf die Stemmbos. Oh ja. Oh, das war halt auch Gerade sagt man schlimmer wie ein. Die beiden Panzer, wo ich hoch. Leck mich der Hommage, aber ich bin nicht so mit